Итак, сначала идут... В принципе, порядок не так важен, но как в памяти отложилось. Идут округа. Западный, северо-западный, юго-западный. Дальше идет территориальное удаление от центра. Дальше снова идут округа. Дальше идет третье образование, первое семейное положение. Третье образование и первое семейное положение. Дальше идут должности вторая и первая. Порядок опять же не важен, но вторая и первая. Опять же второе образование, четвертое материальное положение. Наконец, ну, должности 3 и 4. Можно в данном случае оставить метод Enter, можно опять же вернуться к вальду, поскольку это уже отобранная модель, то здесь э, результат должен быть тот же. И probability с group membership запрашиваем. Запускаем полученную модель получаем, собственно говоря, тот же результат. Можем посмотреть на таблицу классификации. Очень мало ошибок в процентах. Ну, правда, вариант Not Selected предсказывается хуже, ну, поскольку эта категория, соответственно, у нас в два с половиной раза реже встречается в выборке, чем категория Selected. Соответственно, она и хуже предсказывается. один, в один шаг, в один степ выполнился backward, вальт, что неудивительно, поскольку мы уже заранее знали, что модель будет именно такая. Нас больше всего интересует, каким же образом экспандент номер 1104